Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir quelques exemples d'utilisation du formatage conditionnel pour les dates. Pour cette vidéo, nous travaillons sur des dates aléatoires, calculées entre moins 100 et plus 100 jours par rapport à la date courante. Dans cette première colonne, nous désirons repérer les dates du mois prochain. Je vais créer pour cela un style de cellule avec un arrière-plan coloré. sélectionnez la plage, puis format, formatage conditionnel, conditions. Ou plus simplement, utiliser la barre d'outils. Calc gère les cas de figure fréquents pour les jours, semaines, mois, années sélectionnez en l'occurrence le mois prochain, indiquer le style à appliquer, puis valider. Cette vidéo étant enregistrée au mois de juin, les dates de juillet sont bien mises en valeur. Ici, nous désirons repérer les trois dates les plus lointaines. Sélectionner, puis formatage conditionnel, condition. Les dates étant des nombres, nous pouvons utiliser la valeur de cellule E Nous avons à notre disposition toutes ces possibilités. En l'occurrence, nous voulons n éléments supérieurs et nous n'en voulons que 3. Indiquer le style à appliquer, puis OK. Les dates les plus lointaines sont mises en valeur. Ici, nous voulons représenter des dates dépassées. Par exemple, des dates de fin de tâche. Une date est dépassée quand elle est antérieure à aujourd'hui. Mais c'est également le cas si nous faisons un calcul par rapport à aujourd'hui pour les cellules non remplies. De plus, nous ne voulons pas mettre en valeur les dates pour lesquelles figure un X dans la colonne tâche terminée. Nous avons donc une condition complexe. Nous allons cette fois utiliser une formule La formule est à écrire pour la cellule courante, D7, en ayant à l'esprit que lors de la validation, les références relatives seront mises à jour pour toute la plage concernée. Nous voulons donc que D7 soit inférieur à aujourd'hui, mais nous voulons également, donc une condition complexe, que D7 ne soit pas vide, différent de rien, et nous voulons également que la cellule voisine, E7, soit différent de X. Le style, OK. Cette date est antérieure à la date du jour où j'enregistre. Elle n'est pourtant pas mise en valeur parce qu'il y a le X à côté. La cellule vide, de même, n'est pas mise en valeur. Ici, en revanche, nous avons une date dépassée sans x à côté, et elle est bien mise en valeur. Ici, nous désirons mettre en valeur les samedis et dimanches. Nous allons également utiliser une formule. Voyons d'abord un exemple de formule. La fonction jour semaine, jour semaine sans autre argument, donne 1 pour dimanche et 7 pour samedi. Nous pouvons donc combiner les deux avec un OU, mais attention, le test renvoie également 7 pour les dates non renseignées. Il faut donc ajouter un « et ». Le premier « ou » où le jour est égal à 1 ou il est égal à 7, samedi ou dimanche, mais il faut également que la cellule soit remplie, donc nous testons avec un « et » nous avons une alternative avec la fonction NB jour ouvré qui, comme son nom l'indique, calcule le nombre de jours entre deux dates. Appliquée sur une seule date, nous avons l'information est-ce qu'il s'agit d'un jour ouvré ou pas. Nous avons bien 0 pour un dimanche et par exemple 1 pour un lundi. Là encore, il faut tester que la cellule n'est pas vide. Nous pouvons donc, dans notre format conditionnel, utiliser une formule. Si la cellule F7 est différent de rien, de vide, et si le nombre de jours ouvrés pour cette date est égal à zéro à ce moment-là, ben, nous appliquons le style. Samedi, dimanche, etc. Ici, nous voulons comparer les dates par rapport à la date du jour. Nous pouvons donc faire égal B7 par rapport à aujourd'hui, de manière à obtenir le nombre de jours qui séparent les dates en positif et en négatif par rapport à aujourd'hui. Nous voulons représenter en vert les jours restants ou en rouge les jours passés. Le formatage barre de données applique par défaut du bleu aux valeurs positives, or nous voulons du vert, nous allons changer ceci pour du vert. Et pour avoir quelque chose de plus précis qu'un dégradé, nous allons prendre une couleur pleine. Les dates les plus lointaines en vert et en rouge, les dates dépassées. Cette fois, nous voulons un dégradé du rouge, les dates dépassées, au jaune, les dates les plus lointaines, en au vert, les dates les plus lointaines, en passant par le jaune Ce sont les couleurs appliquées par défaut par le formatage échelle de couleurs. Nous pourrions également faire par exemple un formatage à deux couleurs, du bleu clair au bleu foncé par exemple. Les dates les plus lointaines en vert foncé, avec un dégradé, jusqu'au rouge pour les dates les plus dépassées. Ici, nous calculons la date par rapport à la date du jour. B7 par rapport à aujourd'hui. Nous voulons représenter en vert les tâches pour lesquelles nous avons plus de deux mois, en jaune, l'échéance à moins de deux mois et en rouge, les dates dépassées. Le formatage Je code offre différents types, les flèches qui nous intéressent, mais nous avons d'autres possibilités. En vert, donc, ce qui sera supérieur à la valeur 60, mettons pour deux mois, en jaune de 0 à 59 et en rouge ce qui est dépassé, ce qui est négatif. De 0 à 60, plus de 60 et en rouge ce qui est dépassé. Nous pouvons être plus précis que 60 et tenir compte du nombre de jours exacts dans le mois, car en effet le résultat sera différent selon qu'on est en février ou en juillet nous pouvons nous aider d'une formule de ce type. Mois décalé aujourd'hui de 2 décale la date du jour de 2 mois en tenant compte du nombre de jours dans le mois et nous enlevons aujourd'hui pour avoir le nombre de jours. Donc nous pouvons copier cette formule pour modifier notre formatage conditionnel cette fois-ci, ce ne sera plus une valeur que nous testons, mais une formule, et je colle la formule que je viens de copier. Pour terminer, voyons comment a été réalisée cette légende, car le formatage conditionnel s'applique sur des valeurs numériques, et nous avons ici du texte. nous constatons que ce qui a été demandé, c'est de représenter en vert ce qui est supérieur ou égal à 1, égal à 0 pour le jaune et négatif pour le rouge. En effet, si nous regardons, la cellule ici contient 1, 0, moins 1. Le texte affiché n'est pas le résultat d'un formatage conditionnel, mais d'un formatage classique clique droit formater les cellules pour voir le format. C'est un format défini par l'utilisateur. Entre la condition. Quand c'est supérieur à 0, nous voulons afficher le texte suivant, point virgule. Quand la valeur est inférieure à 0, nous voulons ce texte, point virgule. Quand la valeur est égale à 0, nous voulons ce texte. Voilà différents exemples de formatage pour les dates.